السلام علیکم دوستو کیا حال میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے دوستو ماشاءاللہ میری طرف سے آپ لوگوں کو دو ہزار تیئیس کا پہلا دن جنوری فسٹ جنوری دو ہزار تیئیس سب کو مبارک ہو اور اللہ حافظ دو ہزار بائیس اب ماشاءاللہ آپ سب لوگوں کی دو ہزار بائیس سے اچھی میمریز بھی ہوں گی اور کچھ سیڈ میمریز بھی ہوں گی ظاہری سی بات ہے لائف کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں اب میں نے سوچا کہ دو ہزار تیئیس کو ویلکم کرتے ہیں اور دو ہزار بائیس کے اندر میرا سال کیسا گزرا اور اس کے اندر کیا اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں آج کی ویڈیو کوئی ایجوکیشن یا ٹیک انفارمیشن سے ریلیٹڈ نہیں ہے تو اگر آپ ویڈیو سکپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو اگر دیکھنا چاہیں تو تھینک یو سو مچ اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا تو چلیں جی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ کو ہے دو ہزار بائیس گزر گیا اب دو ہزار بائیس کی ہم بات کرتے ہیں جنوری سے اب جنوری دو ہزار بائیس میں سب سے پہلا کام تو میرا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی نعمت سے امید دی تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور تین چار سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی جیسی نعمت سے نوازا یعنی کہ ہماری بیٹی اپریل کے اندر پیدا ہوئی تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو نیو اللہ تعالیٰ نے جو ایک رحمت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اور جب کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہوتا ہے تو بیٹی جیسی نعمت عطا کرتا ہے اس کے بعد ایک اس کے بعد اچانک ایک سیڈ مومنٹ آیا کہ جب میرے والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا تو بہت سیریس کنڈیشن تھی پوری فیملی پورے ریلیٹیوز ہل کر رہ گئے تھے بہت زیادہ شاکنگ تھا ہمارے لیے اور بہت زیادہ سیریس کنڈیشن تھی ڈاکٹرز نے ہمیں جواب دے دیا اور ہم لوگوں نے بھی تھوڑا سا امید چھوڑ دی تھی لیکن گھر کے جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں سب نے حوصلہ دیا اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعائیں کی اور کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے تو اللہ تعالیٰ نے میرے والد صاحب کو ایک نئی زندگی دی لیکن اس میں پھر ڈاکٹر صاحب نے سختی سے کہہ دیا کہ جو آپ نے یہ جو میڈیسنز ہیں یہ ریگولر یوز کرنی ہے اور بہت ساری چیزوں کا احتیاط کرنا ہے آپ نے اگر یہ احتیاط کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید لمبی عمر دے گا تو اب وہ ہم لوگ احتیاط کروا رہے ہیں میڈیسن ریگولرلی یوز ہو رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو میری والدہ کو لمبی عمر دیں ہماری عمر بھی ان کو لگ جائے اور اسی طرح وہ ہمارے ساتھ رہیں اور اپنی بیٹیوں کا اپنے اپنے ہی ہاتھ سے ان کو ان کی شادیاں کریں رخصت کریں یعنی کہ اپنے سب بچوں کو اپنے ہاتھ سے رخصت کریں یہ سب سے جو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کیونکہ جو جو رشتے ماں باپ اپنے بچیوں کے بچوں کے کر جاتے ہیں وہ بہن بھائی نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ کا ہمارے والدین کا سائے ہمارے اوپر ہمیشہ سلامت رکھے اور سب کے والدین آپ کے ماں باپ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صحت دے اور جتنے بھی دنیا کے اندر جن کے والدین ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت دے اس کے بعد بھی آگے موو آن کرتے ہیں دو ہزار بائیس کے اندر تھوڑا سا جو اللہ نے میرے اوپر یہ کرم کیا تو میرا تھوڑا سا یوٹیوب چینل گرو ہونا شروع ہوا میں پچھلے دو ہزار انیس سے یوٹیوب چینل کے اوپر کام کر رہا ہوں اور آپ یقین کریں کہ میں ابھی تک میں نے کوئی ارننگ نہیں کی لیکن میں نے ہمت نہیں آ رہی اور جتنا مجھ سے ہوتا ہے میں کام کرتے چلے جا رہا ہوں آپ لوگوں کا پیار مجھے مل رہا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے زیادہ آپ لوگ مجھے پیار دیں گے تو میرا تھوڑا سا چینل گرو ہونا شروع ہوا میرے سبسکرائبرز انکریز ہونا شروع ہوئے اور میری ویڈیوز کے اوپر ویوز آنا شروع ہوئے تو اب میری ویڈیوز کے اوپر ون کے ٹو کے اپ ٹو یعنی کہ ٹویلو تھاؤزنڈ ٹویلو کے تک ویوز آ چکے ہیں اور ٹوٹل میں اگر اپنی ویڈیوز کے اوپر ویوز کاؤنٹ کروں تو میری ویڈیوز کے اوپر ایک لاکھ تک ویوز آ چکے ہیں یہ آپ لوگوں کا پیار ہے اور آپ لوگ اسی طرح مجھے یہ پیار دیتے رہیے گا اور میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کے اوپر آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کروں یوزفل ویڈیوز بناؤں جو آپ لوگوں کو فائدہ دے سکے تو میرا مقصد جب میں نے چینل بنایا تھا تو ظاہری سی بات ہے ہر بندے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ فیم حاصل کرنا ارننگ کرنا تو ڈیفینیٹلی میرا مقصد بھی یہی تھا کہ آن لائن میں بچوں کو پڑھاؤں گا اور جس طرح دوسرے لوگ ارننگ کر رہے ہیں میں بھی کوشش کروں گا ارننگ کروں اور حلال رزق کماؤں اور یہ ہر بندہ کرتا ہے تو اس کے بعد میری جو ایجوکیشن جو پروفیشنل لائف ہے اس کے اندر مزید بہتری آئی اور یہ جو میرا سال ہے میرے لیے اچھا ثابت ہوا بہت کچھ میں نے اپنے سینئر سے سیکھا اپنے ادارے سے سیکھا میں نے اور ابھی بھی سیکھ رہا ہوں کیونکہ یہ لائف ایسی ہے میں ایک پروفیشنل میتھمیٹکس ٹیچر ہوں تو میں اپنی لائف سے سیکھتا ہوں جو میں نے غلطیاں کی ان غلطیوں کو دوبارہ رپیٹ میں نہیں کرنا چاہتا ہر بندہ پچھلے سال میں اس نے کچھ نہ کچھ غلطیاں کی ہوں گی آپ نے کی ہوں گی میں نے کی ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ ان غلطیوں سے میں کچھ نہ کچھ سیکھوں اور اگر کوئی بندہ میرے جو دوست ہیں میرے ریلیٹیوز ہیں اگر مجھے دیکھ رہے ہیں تو اگر مجھ سے کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو تو میں اس کے لیے آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں اور آپ مجھے ضرور معاف کریں گے کیونکہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا ہے کیونکہ ظاہری سی بات ہے انسان کو یاد نہیں رہتا کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مذاق میں بھی اگلا بندہ ناراض ہو جاتا ہے تو ان سب سے میں معافی مانگتا ہوں اور میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی ہر بندے کے لیے جو میرے سے تعلق رکھتا ہے اس کے لیے میں آسانیاں پیدا کروں اسپیشلی اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے لیے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے ماں باپ بہن بھائی مجھ سے راضی ہیں اور اسپیشلی میرے ماں باپ میں نے ہر مشکل وقت کے اندر اپنے ماں باپ کا ہمیشہ سہارا ہوں اور میں آپ لوگوں سے بھی یہی امید رکھتا ہوں کہ آپ زندگی میں جہاں مرضی جس سٹیج کے اوپر پہنچ جائیں چاہے حالات اچھے ہوں یا برے ہوں اپنے ماں باپ کا آپ نے سہارا نہیں چھوڑنا کیونکہ یہی ماں باپ ہیں یہی ماں باپ کی دعائیں ہیں اپنے آپ کے بچوں کی بیوی بچوں کی دعائیں ہوتی ہیں جو آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں تو ہمیشہ اپنے ماں باپ چھوٹے بہن بھائیوں کا سہارا بنے کیونکہ موسٹلی جب ماں باپ بہن بھائی آپ کی مدد کے منتظر ہوتے ہیں جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب ہماری اچھی جاب ہو جاتی ہے پیسہ زیادہ زیادہ آنے لگ جاتا ہے شادیاں ہو جاتی ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں تھوڑا سا پیچھے ہو جاتے ہیں جو کہ ہم لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اپنے ماں باپ کا ہمیشہ آپ سہارا بنیں ان کو ان کی ہمت کا ان کو ان کو حوصلہ دیں اگر آپ ان کا سہارا بنیں گے تو یقین کریں دنیا کا کوئی بھی کام ہو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرے گا اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور کرتا ہے اور بہت سارے مسئلے مسائل دور کرتا ہے تو دو ہزار بائیس جو میرا سال تھا میرے لیے اگر میں اوورال دیکھوں تو میرے لیے ایک اچھا سال ثابت ہوا ہے میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ساری بہت ساری مصیبتوں سے دور رکھا اور بہت ساری چیزیں مجھے سیکھنے کو ملیں اور آگے بھی میں اسی طرح چیزیں سیکھتا رہوں گا اور یوٹیوب کے اندر مجھے بہت بہت کچھ سیکھنے کو ملا اب بھی میں سیکھ رہا ہوں اور آگے بھی میں سیکھتا رہوں گا جتنے میرے پاس سورسز ہیں میں اس سورسز کو یوز کرتے ہوئے جتنے بھی انفارمیٹیو ویڈیوز بنا سکتا ہوں میں آپ لوگوں کے لیے بناتا رہوں گا اور ہر بندہ ساری زندگی کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے اب میری جاب ایسی ہے کہ میں جاب کی مصروفیات ہوتی ہے سم ٹائم میری ویڈیو ریگولر بیسس پہ نہیں آتی ایک دن بعد دو دن بعد تین ایون کہ ون ویک بھی ہو جاتا ہے کیونکہ یہ میری جاب ایسی ہے میں ایک پروفیشنل ٹیچر ہوں بورڈنگ ادارے میں پڑھاتا ہوں تو بورڈنگ ادارے میں صبح سے شام تک آپ کو مصروف رہنا پڑتا ہے تو اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے لیے ریگولر بیسس پہ کام کروں یا ایک دن چھوڑ کے تو ویڈیو ضرور بناؤں تو دو دو ہزار بائیس گزر گیا تو میں دو ہزار بائیس سے میں نے بہت کچھ سیکھا اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی سیکھا ہوگا اب دو ہزار تیئیس شروع ہو گیا جی اب آپ آپ نے میں نے یہ پلان کرنا ہے کہ دو ہزار تیئیس میں میں وہ چیزیں کروں گا جو چیزیں میں نہیں کر سکا دو ہزار بائیس میں یعنی کہ بندے کو پتہ لگ جاتا ہے نا کہ یار میں نے یہ کام کرنا تھا نہیں کر سکا کاش کہ یہ جی میں کام کر لیتا تو میں نے اپنے بہت سارے پلانز ہیں میرے لائف سے ریلیٹڈ تو سب سے بڑا میرا جو پلان ہے جو میری سسٹرز ہیں ان کو میں پڑھا رہا ہوں میرا یہ پلان ہے کہ سب سے پہلے ان کی میں نے ایجوکیشن کمپلیٹ کرنا ہے اگلے دو سے تین سال جو ہے ان کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد ان کے جو رشتے ہیں بہنوں کے رشتے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ جو ہوتے ہیں پریشانی ہوتی ہے ماں باپ کو بڑے بھائیوں کو تو میں بھی اسی کوشش میں ہوں آپ لوگ بھی دعا کریں کہ میں سید فیملی سے تعلق رکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری بہنوں کے لیے بڑا ریزنیبل رشتے ہوں شریف فیملی ہو اور دولت کی ہمیں وہ نہیں ضرورت مڈل فیملی ہو جس طرح ہم لوگ ہیں اور لڑکا شریف ہو فیملی شریف ہو ہر بندے کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ لڑکا انڈیپینڈنٹ ہو اور اچھی فیملی ہو اور باقی شادی کے بعد میاں بیوی مل کے گھر کا سسٹم چلا لیتے ہیں تو ہمیں اس کی کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ لڑکا اچھا ہو سمجھتا ہو ان چیزوں کو تو میری یہی ہمیشہ دعا رہتی ہے کہ میری بہنوں کا اللہ تعالیٰ اچھا آگے سہارا بنائے تو آپ جتنے بھی میری بہنیں بیٹھی ہیں جن کے ابھی تک رشتے نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ ان سب کے رشتے اچھی جگہ پہ ان کے نصیب اچھے کرے اور اسی کے ساتھ زبیر شاہ کو دیجیے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد